मुलांनो कसे आहात धमाल करताय ना खूप खेळा मज्जा करा आज आपण वेगवेगळ्या फ्रूट्सना म्हणजेच फळांना मराठी भाषेत काय म्हणतात ते जाणून घेऊया फळं खाल्ल्याने आपल्याला ताकद मिळते आणि आपण सुदृढ होतो आपल्याला बरेचसे व्हिटॅमिन्स पोटॅशियम आणि इतर तंतुमय पदार्थ फळांमधून मिळतात ॲपल म्हणजेच मराठीत सफरचंद पाहिलं आहे की नाही सफरचंद लाल रंगाचं गोल गोल कुठे भेटतं हे सफरचंद हिमाचल प्रदेश आणि काश्मीरमध्ये तिथे याच्या बागा असतात चार पाच वर्षाचं झाड झालं की त्याला सफरचंद लागतं हे रसाळ फळ आहे आणि याच्यामध्ये विटॅमिन सी पण खूप मोठ्या प्रमाणात असतं याच्यामध्ये छोट्या छोट्या पण भरपूर बिया असतात ॲपल म्हणजेच मराठीत सफरचंद अवोकॅडो मराठीतही याला अवोकॅडोच म्हणतात अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया प्रांतामध्ये याची फार मोठ्या प्रमाणावर लागवड होते तसं हे राजेशाही फळ आहे खूप पौष्टिक असतं आणि याच्यामध्ये एकच मोठी बी असते अवोकॅडो मराठीतही याला अवोकॅडोच म्हणतात बनाना मराठीमध्ये याला केळी म्हणतात पिवळ्या रंगाची केळी पाहिले की नाही सगळ्यांनी केळीच्या झाडाला मोठा घड लागतो त्यामध्ये खूप केळी असतात याच्यामध्ये व्हिटॅमिन सी खूप मोठ्या प्रमाणावर असतं पचनशक्ती वाढवण्याकरता आणि पोटाच्या विकाराकरता केळी फार उपयोगी असते याच्यामध्ये बीन असतं बनाना मराठीमध्ये याला केळी म्हणतात ब्लॅक ग्रेप्स म्हणजेच मराठीमधली काळी द्राक्ष ही छोट्या आकाराची गोल किंवा लांब असतात याच्यामध्ये व्हिटॅमिन सी आणि व्हिटॅमिन के मोठ्या प्रमाणावर असतं याच्यापासून वाईन बनवतात आणि याला वाळवून त्याच्यापासून मनुका बनवतात याच्यामध्ये बीन असतं ब्लॅक ग्रेप्स म्हणजेच मराठीमधली काळी द्राक्ष कोकोनट मराठीत याला नारळ म्हणतात याच्या झाडाला कल्पवृक्ष असंही म्हणतात कारण त्याचा कुठलाही भाग वाया जात नाही नारळाच्या आतमध्ये चविष्ट पाणी असतं आणि रुचकर खोबरं असतं नारळ वाळल्यावर त्याच्यापासून तेलही काढतात नारळ पाण्यावर तरंगतं आणि खूप लांबपर्यंत जाऊ शकतं याच्यामध्ये बीन असते कोकोनट मराठीत याला नारळ म्हणतात कस्टर्ड ॲपल मराठीमध्ये याला सीताफळ म्हणतात याचं बाहेरचं आवरण खवल्या खवल्यांचं असतं आतमध्ये मात्र पांढऱ्या रंगाचा चविष्ट असा गर असतो त्या गरामध्ये खूप अशा लांबोळक्या काळ्या रंगाच्या बिया असतात यामध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असतं कस्टर्ड ॲपल मराठीमध्ये याला सीताफळ म्हणतात फिग मराठीमध्ये याला अंजीर म्हणतात हे मऊ फळ आहे याच्यामध्ये खूप बिया असतात याला वाळवून पण आपण खाऊ शकतो याच्यामध्ये आपल्या शरीराला आवश्यक असणारी भरपूर जीवनसत्व असतात फिग मराठीमध्ये याला अंजीर म्हणतात गुजबेरी याला मराठीमध्ये आवळा म्हणतात पाहिला आहे की नाही हिरव्या किंवा पिवळ्या रंगाचा आवळा बाहेरून कठीण असतो पण खायला मात्र गोड तुरट असा याच्यामध्ये एक मोठी बी असते याच्यापासून आपण मोरावळा व इतर जाम बनवतो याच्यामध्ये विटॅमिन सी फार मोठ्या प्रमाणात असतं कॅल्शियमही खूप असतं गूजबेरी याला मराठीमध्ये आवळा म्हणतात गावा म्हणजेच आपला मराठीतला पेरू हा सुरुवातीला हिरवा कच्चा आणि कठीण असतो पण पिकल्यावर मात्र पिवळा आणि मऊ होतो याच्यामध्ये खूप बिया असतात याची चव गोड असते आणि याच्या बिया पण आपण खाऊ शकतो याच्यामध्ये व्हिटॅमिन सी व फायबर मोठ्या प्रमाणात आढळतं गोवा म्हणजेच आपला मराठीतला पेरू किवी मराठीत याला किवी असंच म्हणतात बाहेरून कडक आणि आतून मात्र हिरव्या रंगाचा मऊ गर असतो तो चवीला गोड असतो याच्यामध्ये भरपूर बिया असतात याच्यामध्ये आपल्या शरीराला आवश्यक असणारे भरपूर घटक असतात हे आपल्याकडे बहुतांशी न्यूझीलंडमधून येतं किवी मराठीत याला किवी असंच म्हणतात लेमन मराठीमध्ये याला काय म्हणतात लिंबू पाहिलं आहे की नाही हिरवं पिवळं लिंबू कापल्यावर आत कसं चव लागते त्याची आंबट जीभ चरचरते की नाही कारण त्याच्यामध्ये असतं ॲसिड आणि खूप व्हिटॅमिन सी असतं त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये खूप बी असतात लेमन मराठीमध्ये याला काय म्हणतात लिंबू मँगो याला मराठीत आंबा म्हणतात हा आहे फळांचा राजा याला बाहेर साल असते आणि आत पिवळा गोड असा गर असतो याच्यामध्ये एक मोठी बी असते याच्यामध्ये भरपूर असे विटॅमिन्स आणि आपल्या शरीराला आवश्यक असणारे घटक असतात आंब्याचा रस खाल्ला आहे की नाही सगळ्यांनी तर असा हा बहुगुणी आंबा मँगोस्टीन याला मराठीत रातंबा म्हणतात हे जांभळ्या रंगाचं मऊ फळ असतं याच्या घरापासून सरबत सॉस व इतर खाण्याचे पदार्थ बनवतात आणि याच्यामध्ये भरपूर बिया असतात मँगोस्टीन याला मराठीत रातंबा म्हणतात मस्कमेलन मराठी त्याला खरबूज म्हणतात हे उन्हाळ्यात येतं याच्या बाहेरची साल काढल्यावर आतमध्ये पिवळसर असा छान गोड गर असतो याच्यामध्ये खूप बिया असतात पोटॅशियम मोठ्या प्रमाणात असतं आणि पाणी भरपूर त्यामुळे उन्हाळ्यातील आपल्या शरीराची पाण्याची गरज खरबूज खाल्ल्यावर आपोआप भागवली जाते मस्कमेलन मराठी त्याला खरबूज म्हणतात ऑरेंज मराठी त्याला संत्री म्हणतात याचा रंग नारिंगी असतो याला सोलल्यावर आतमधील गर आपण खाऊ शकतो गोड थंबट असतो याच्यामध्ये विटॅमिन सी फार मोठ्या प्रमाणात असतं आणि याच्यामध्ये भरपूर बिया असतात ऑरेंज मराठी त्याला संत्री म्हणतात पपया मराठी त्याला पपई म्हणतात लांबोळकं पपई पाहिलं आहे की नाही सगळ्यांनी तांबूस रंगाचं आत त्याच्या असा गोड घर असतो आणि भरपूर बिया असतात याच्यामध्ये व्हिटॅमिन ए खूप मोठ्या प्रमाणात असतं आणि तसंच असतं अँटीऑक्सिडंट्स आपल्या शरीराकरता हे फार आवश्यक आहे पपया मराठीत याला पपई म्हणतात पीच मराठीतही याला पीचच म्हणतात भारतात हे काश्मीरमध्ये आढळतं याच्यामध्ये एक बी असते आणि याच्या गरामध्ये व्हिटॅमिन ए व्हिटॅमिन सी आणि पोटॅशियम फार मोठ्या प्रमाणात असतं तसंच फायबरही मोठ्या प्रमाणात असतं पीच मराठीतही याला पीचच म्हणतात पायनॅपल मराठीमध्ये याला अननस म्हणतात पाहिलं की नाही अननस बाहेरून कसं असतं काटेरी आणि कापल्यावर मात्र आतमध्ये मस्त पिवळा असा गोड आंबट गर आवडतो की नाही खायला याच्यामध्ये बी नसतं पण भरपूर असे आपल्या शरीराला आवश्यक असे घटक विटॅमिन्स न्यूट्रियंट्स असतात पायनॅपल मराठीमध्ये याला अननस म्हणतात प्लम याला म्हणतात लाल जर्दाळू रंग कसा असतो अगदी लाल जर्द बघताबरोबर तोंडात टाकावं असं मऊ फळ आतमध्ये एक मोठी बी असते चव कशी असते आंबट गोड याला आपण वाळवून पण खाऊ शकतो आपल्या शरीराला आवश्यक असे भरपूर घटक याच्यामध्ये असतात प्लम याला म्हणतात लाल जर्दाळू पोमोग्रॅनेट म्हणजेच मराठीतलं आपलं डाळिंब पाहिलं आहे की नाही डाळिंब सगळ्यांनी आतमध्ये कसे लाल रंगाचे दाणे असतात खातो की नाही आपण ते चवीला गोड लागतात त्याच्यापासून आपण ज्यूसही बनवतो त्यापासून आपल्याला भरपूर असे विटॅमिन्स अँटीऑक्सिडंट्स मिळतात याच्यामध्ये भरपूर बिया असतात पोमोग्रॅनेट म्हणजेच मराठीतलं आपलं डाळिंब सॅपोडीला मराठीत आपण याला चिकू म्हणतो एक मऊ फळ आहे फोडताबरोबर आतमध्ये छान असा गोड गर असतो याच्यामध्ये भरपूर बिया असतात याच्यामध्ये व्हिटॅमिन ई व्हिटॅमिन ए आणि इतर भरपूर घटक आपल्या शरीराकरता आवश्यक असणारे असतात सॅपोडीला मराठीत आपण याला चिकू म्हणतो स्ट्रॉबेरी मराठीत याला स्ट्रॉबेरीज म्हणतात पाहिलं आहे की नाही महाबळेश्वरला गेल्यावर स्ट्रॉबेरीज कसं असतात लाल चुटूक लगेच तोंडात टाकाव्याशा वाटतात की नाही आंबट गोड चव आणि भरपूर बिया एका फळामध्ये जवळपास दोनशे बिया असतात स्ट्रॉबेरी मराठीत याला स्ट्रॉबेरीज म्हणतात टॅमेरिंड म्हणजेच चिंच पाहिली की नाही चिंच लांबोळकी बाहेरून त्याला कठीण असं कवच असतं आत फोडल्यावर मात्र पिकलेली असेल तर मस्त गोड आंबट गर गाभुळलेली असेल तर अतिशय गोड याच्यामध्ये भरपूर बिया असतात विटॅमिन सी व इतर पदार्थ जे आपल्या शरीराला आवश्यक असतात याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात आढळतात टॅमेरिंड म्हणजेच चिंच वॉटरमेलन मराठी त्याला म्हणतात कलिंगड कसं असतं गोल गोल आणि जड आणि आतमध्ये मात्र कापल्यावर लाल असा गोड गर याच्यामध्ये भरपूर बिया असतात आणि भरपूर पाणी हे उन्हाळ्यात मिळतं तेव्हा आपल्या शरीरातील पाणी कमी झालेलं असतं त्यामुळे टरबूज कलिंगड खाल्ल्यावर आपल्या शरीरातील पाणी भरून निघतं वॉटरमेलन मराठी त्याला म्हणतात कलिंगड